Sayonara, baby. Hola amigos de Lingua Club 皆さんこんにちは、リンゴアクラブのミキです。Hoy también vamos a aprender japonés juntos. ¡Cámara! En este video vamos a aprender las expresiones que utilizamos para despedirnos en japonés. Primero, vamos a ver cómo despedirse en un contexto formal. Esta primera expresión es muy famosa, sobre todo en España, gracias a la película Terminator, en la que el protagonista dice Sayonara baby. baby. Imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero en la versión original en inglés dice Hasta la vista baby, pero al doblar la película al español tenían que buscar otra forma de decir hasta la vista y al final eligieron esta forma de despedirse del japonés. Pues sayonara es una expresión que equivale a hasta la vista o adiós en español, pero en realidad se pronuncia como sayonara, sayonara. Esta expresión me parece muy curiosa porque antiguamente era una conjunción que significaba si es así. Imaginemos que, por ejemplo, hemos estado con alguien, pero ya es la hora de marcharnos y decimos ya es tarde y tenemos que irnos. Y si es así, despidámonos. Es decir, que sayonara era una parte de la frase que se decía justo antes de despedirse, pero al final se ha quedado solo la conjunción y se ha establecido como un saludo para despedirse. ¿No os parece muy interesante? Bueno, vamos a practicar la pronunciación. Repetid después de mí, por favor. Sayonara. Sayonara. sayonara. Acerca de esta expresión, sayonara, hay una cosa que quiero comentar. Aunque es una expresión muy famosa en los países extranjeros, en realidad no la usamos tanto en la vida cotidiana. El único lugar donde se usa esta expresión diariamente son las escuelas. Allí los profesores y los estudiantes se despiden diciendo sayonara. Pero en otros sitios no solemos decir sayonara. Y recientemente se dice que cada vez hay menos gente que utiliza esta expresión como forma para despedirse, y es porque esta expresión se utiliza sobre todo cuando es posible que no volvamos a ver a esa persona nunca más, y entonces se asocia muchas veces con la idea de despedida eterna. Por lo tanto, no solemos utilizar sayonara, sino otras expresiones, las cuales explicaré luego en el apartado del contexto laboral. De todos modos, cuando estamos de viaje, sí que usamos sayonara frecuentemente, porque normalmente las personas que conocemos durante el viaje es muy probable que no volvamos a verlas. Entonces, si venís de viaje a Japón, podéis usar esta expresión sayonara sin ningún problema. Muy bien, ahora vamos a ver las expresiones que se utilizan en un contexto informal, es decir, entre amigos o con la familia. La primera expresión es ya o ne al igual que sayonara, es una conjunción y equivale a pues o entonces en español. Es como pues me voy o entonces ya nos vemos. Y tengo que explicar un poco sobre la partícula ne que está al final. Es una partícula que usamos sobre todo cuando decimos algo que el interruptor también lo sabe o puede ver. También tiene la función de suavizar las frases, así pues, Yane suena un poquito más suave o tierno que ya a secas, pero la verdad es que no hay mucha diferencia y podéis usar la que os guste más. Vamos a practicar la pronunciación. Como normalmente yo digo Jane, esta vez también lo diré así. Jane, Jane, Jane. Muy bien, vamos al siguiente. Otra forma de despedirse en un contexto informal es matane. Matane. Mata significa otra vez y es la abreviación de mata aone, que significa nos vemos otra vez. Aquí también la partícula ne se puede poner o no, pero en este caso es bastante normal que se ponga. No sé por qué exactamente, pero normalmente se dice más matane. Vamos a practicar la pronunciación. Repetid después de mí, por favor. Matane. またね。またね。Muy bien, y luego Hay una forma que es la combinación de ya ne y matane y se dice ya matane, o sea, es como la suma de las dos, ¿no? Literalmente significa pues otra vez y quiere decir pues nos vemos otra vez. Vamos a practicar la pronunciación. Repetid después de mí, por favor. Ya matane. Ya matane Muy bien, y finalmente hay una expresión que proviene del inglés que es bye bye. Esta palabra se escribe con el katakana, que son las letras que se utilizan normalmente para escribir palabras extranjeras. Muchas veces para que suene más tierno o kawaii, alargamos el final y decimos bye bye. Ahora vamos a repasar las expresiones que hemos visto hasta ahora. Repetid después de mí, por favor. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Ya ne. またねまたねまたねじゃあまたねじゃあまたねじゃあまたねバイバイバイバイバイバイ bien, finalmente a partir de aquí voy a hablar de las formas de despedirse en un contexto laboral. Estas expresiones no las necesitaréis a no ser que vengáis a trabajar a Japón, pero se oyen mucho en anime, series o películas, así que igualmente voy a mencionarlas. En el contexto laboral, cuando salimos de la empresa, decimos Osaki ni Osaki shimasu. Esta expresión significa siento irme primero, o perdónenme por irme antes que ustedes. Ya sabéis que los japoneses trabajan muchas horas y aunque actualmente las cosas están cambiando poco a poco, todavía hay mucha gente que se queda en la empresa hasta muy tarde. Entonces, cuando salimos de la empresa, tenemos que pedir perdón a la gente que todavía está ahí trabajando. Y cuando alguien nos dice Osaki ni le contestamos con otsukaresama sama deshita, Otsukare sama deshita, que significaría buen trabajo o muchas gracias por su esfuerzo. En realidad, según las normas del japonés, esta última expresión, otsukaresama deshita, debemos decirla solo a nuestros colegas y no al jefe o los superiores, pero hay bastante gente que no lo sabe y la usa para cualquier persona. ¿Qué tal? ¿Ya sabéis bien cómo despedirse en japonés? Espero que os haya gustado esta lección. Si os ha servido de algo, os agradecería mucho que le dierais a me gusta y os suscribierais a mi canal. ここまで見てくださりありがとうございました。また次も一緒に楽しく日本語を勉強していきましょう。またね